us presentem el nou domini .barcelona. Però què és un domini? El domini és la part final del nom d'un web. Els primers i més populars són el .com i el .org, però amb el temps n'han aparegut d'altres que fan referència a estats, a comunitats lingüístiques com el .cat o com el .barcelona, que t'identifica amb la teva ciutat. I com funciona? El pot utilitzar tothom? El Punt Barcelona està obert a totes aquelles persones, empreses o entitats que tinguin relació amb l'àrea d'influència de Barcelona i funciona exactament igual que qualsevol altre domini. I com puc tenir el meu? És molt senzill. Entra al web domini.barcelona, selecciona un dels registradors acreditats i segueix els passos que t'indiquen. Si vols que t'identifiquin amb una ciutat innovadora, d'acollida, punt de trobada d'esdeveniments amb repercussió mundial i afegir-li prestigi i visibilitat al teu negoci, entitat o projecte, no ho dubtis més. Domini Barcelona, perquè Barcelona té el seu punt.